Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va se pencher sur un commandant épique que j'apprécie particulièrement puisque pour moi il fait partie des deux meilleurs commandants épiques comme je vous l'ai déjà indiqué dans des précédentes vidéos avec Sunzi. On va se pencher sur Pelage et Pelage est-il meilleur que certains légendaires Alors de mon point de vue, oui et on va voir pourquoi. Donc est-ce que Pelage est meilleur que KaoKao Je le pense, puisque je l'utilise euh, à la place euh, parfois. On va se pencher euh, sur Pelage, sur ses skills et sur son arbre de talent. D'abord on regarde donc Pelage, c'est un commandant qui est, dans le jeu depuis longtemps. moi je l'ai, vous le voyez, depuis très longtemps. Je l'ai depuis le 5 janvier, donc je l'ai depuis le début du jeu. Tac. Donc notre ami Pelage en compétence, quand on le compare par exemple, donc je parle de KaoKao et on va le comparer tout de suite en compétence à KaoKao. On regarde ses compétences, vous les connaissez tous, vous l'avez sûrement euh, débloqué aussi euh, au niveau euh, expertisé. Donc on a une première compétence qui inflige des multiplicateurs de dégâts 300, 300 en dégâts supplémentaires et 100 restauration de, rage. Donc un très, une très, bon, très bonne première compétence. La deuxième compétence classique pour un commandant cavalerie qui va être une compétence qui, qui augmente les dégâts des unités de cavalerie de 15% et leur défense de 15%. Donc euh, on verra la différence avec un, commandant euh, comme Kao Kao, c'est que les multiplicateurs sont légèrement supérieurs. Un skill de garnison qui pour moi n'a aucune utilité puisque euh, ne surtout pas mettre pelage en défense. Vous pouvez le mettre si vous avez personne d'autre hein, vraiment, mais il y a des commandants nettement plus forts que lui, notamment les commandants infanterie. Quatrième compétence, le mutin, qui est une compétence qui va être un facteur de soin durant les deux prochaines secondes qui vont soigner vos troupes. Et pour finir, l'expertise, qui comme d'habitude, sur un grand nombre de commandants, va augmenter l'attaque des unités de cavalerie. Donc, et, leur défense de 10%. Donc, on va se pencher maintenant par rapport à KO Si on regarde KO on voit que KO KO, bah, pareil, multiplicateur de dégâts pour le premier, mais il a quand même deux skills qui vont le pénaliser. Le premier va être celui sur les dégâts sur barbare et en PVP c'est inutile. Le deuxième, comme euh, pour euh, on a vu pour pelage, ça va être augmenter la vitesse de marche. Donc évidemment il y a en plus un bonus d'attaque, hein, donc il pénalise euh, qu'à moitié celui-là. Le troisième, facteur de soins, restaudrage. Et le dernier, l'expertise qui va augmenter l'attaque de cavalerie de 25% et diminuer la défense de 10%. Donc, au niveau de l'arbre de talent de pelage. Alors, sur son arbre de talent, moi je vais vous conseiller évidemment un arbre de talent mixte. Donc pour son premier arbre de talent côté cavalerie, je vous invite à avoir un arbre comme celui-ci. Donc euh, hop, on va le refaire. Voyez, vous, donc en priorité, lorsque vous montez pelage, vous montez sa cavalerie comme ça. On évite, vous allez le voir, le skill, celui-là, excellence équestre. Il ne sert à rien puisque vous êtes là pour faire du DPS, du dommage. Donc on ne va pas aller chercher excellence équestre. On va évidemment aller chercher Fury Éternelle. Fury Éternelle qui a un excellent skill. Hein. Je vous invite à le prendre sur tous les commandants où vous avez du Fury Éternelle. Quelle que soit leur euh, spécialité. Dès que vous avez des boosts d'attaque qui donnent des points de rage supplémentaires, c'est vraiment très puissant pour euh, le DPS, pour faire des dommages. Donc en cavalerie, on va passer sur un arbre comme celui-là avec une petite subtilité. On ne va pas aller chercher le talent maximum. Donc hop, on le construit là. On va mettre 42 points sur la cavalerie et on ne va pas chercher le cri de ralliement. Après, on peut faire l'économie de ce point-là sur la santé. Moi, je conseille toujours de le prendre euh, parce que euh, sinon, en général, il vous reste un point sur les bras. Donc, euh, je conseille de le prendre. Donc, on monte sur un arbre à 42 points sur la branche cavalerie, comme celle-là, ce qui optimise vraiment les, les, DPS. Donc, on ne prend pas excellence et caisse qui va ne servir à rien pour faire du dommage. Et on ne prend pas non plus cri de ralliement pourquoi on ne prend pas de de ralliement Parce que c'est quand même 5 points au total et augmenter de 3% pendant les 10 premières secondes, bon, c'est pas, vous voyez, ça augmente là le facteur, on peut monter jusqu'à 15% pour les 10 premières secondes. Je trouve que c'est gâché. Donc on ne prend pas euh, cri de ralliement sur... Euh, hop là, on va le réinitialiser. On ne prend pas cri de ralliement donc voilà, on part sur un arbre à 42 points sur la cavalerie. On ne prend pas cri de ralliement ni excellence équestre. Et là, on a un arbre côté cavalerie qui est vraiment optimisé. Ensuite, on va se pencher du côté de la compétence, l'arbre compétence. Il nous reste 32 points à répartir. Et je le répartis comme suit là, parce que je le trouve que c'est l'arbre le plus performant. La seule interrogation que vous pouvez avoir sur cette branche-là est au niveau de clarté. Est-ce qu'on va aller chercher clarté ou est-ce qu'on ne va pas aller la chercher Alors, moi-même, j'hésite hein, souvent euh, sur cette arme compétence pour la clarté et sur tous mes commandants, j'ai décidé de trancher en faveur de puissance latente puisque puissance latente va vous augmenter de 6% supplémentaire les dégâts de compétence. Si vous prenez clarté, ça va être le dégât de compétence de 2% pendant 6 secondes qui vont aller euh, bien évidemment jusqu'à 6%. Donc, moi, je préconise vraiment de prendre puissance latente. Je trouve que c'est vaut mieux avoir 6% euh, supplémentaire sur les dégâts de compétences plutôt que d'avoir 2% pendant 6 secondes, enfin 6% pendant 6 secondes, vous allez voir, on va aller le chercher là complètement. Si on va le chercher complètement, hop, 1, 2, 3. Et on évite évidemment rage pure. Alors rage pure pour moi, c'est l'un des skills les plus nazes du jeu, puisqu'il va augmenter de 2% les, compétences, les dégâts de compétences infligées, mais il va aussi augmenter de 2% les dégâts subis. Donc vraiment, ce skill-là, il pourrait le faire sauter. Je ne vois pas qu'il prend ou dans quelles circonstances le prendre. Vraiment pour bourriner, mais sinon à éviter. Donc vous voyez, clarté, il va vous, vous permettre de monter jusqu'à hop 6% quand une compétence active est utilisée, augmente les dégâts de compétence de 6% pendant 6 secondes. Moi, je préfère largement aller chercher puissance latente à la place. Me retrouver avec un arbre comme celui-là. Vous voyez, mes 32 points répartis comme ça en compétence, Aucun point en garnison. Donc vraiment, ça, c'est l'arbre que je vous recommande pour pelage. Si vous partez sur cet arbre-là, sur un arbre à 42 points côté cavalerie, voyez, comme celui-ci, on ne prend pas cri de ralliement, on ne prend pas excellence équestre. Et de l'autre côté, on part sur un arbre de compétences comme celui-ci où on va chercher rajeunir. Alors rajeunir, c'est encore une fois l'un des meilleurs skills du jeu aussi qui redonne instantanément 60 points de rage quand une compétence active est utilisée. Ce qui fait que Pelage va enchaîner les compétences actives. C'est vraiment très puissant. On prend aussi puissance latente et on ne prend pas clarté qui de mon point de vue est moins performante en termes de DPS que puissance latente. Donc voilà, moi c'est l'arme que je vous conseille sur Pelage. Pelage très bon commandant, excellent commandant. De mon point de vue, meilleur que KOKO sur le DPS en PVP bien évidemment donc je vous invite à l'utiliser vous pouvez lui mettre derrière KO hein, par exemple si vous l'avez euh, si vous l'avez expertisé ou un autre commandant hein, vous pouvez lui mettre euh, Bébar hein, c'est un binôme qui marche très bien un peu pelage Bébar donc il euh, n'y a pas de souci. Ça reste une troupe très puissante, une troupe vraiment puissante et qui n'est pas du tout ridicule face euh, à des commandants légendaires. Bien évidemment, si vous tombez euh, sur un Genjis face à vous, c'est à, cavalerie équivalente, vous allez vous faire déboîter. Mais sinon, si vous tombez sur un Mina, vous ne serez pas du tout ridicule. Et si vous tombez sur des troupes d'infanterie, vous allez prendre cher aussi. En revanche, sur des troupes d'archers, vous allez les bien, bien les, endommager, excepté, excepté euh, sur Edouard euh, qui reste euh, vraiment très puissant, mais si vous tombez sur un site par exemple, vous allez lui faire très très mal. Voilà, écoutez, c'est mes conseils pour pelage et l'arbre de talent que je vous conseille d'utiliser. Vous le verrez, essayez-le. Vous le verrez, il est très puissant. Vous pourrez être surpris si vous ne l'utilisez pas ainsi. Avant de se quitter, plusieurs petites informations. La première, euh, je vous ai euh, rajouté le lien vers le Twitter que je viens de créer pour la chaîne Patatou Gaming euh, où je mettrai quelques petites infos euh, supplémentaires euh, qui n'apparaissent pas sur euh, le, compte YouTube de la chaîne, par exemple l'annonce des lives en avance ou d'autres sondages que ceux que je mets sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner à ce fil Twitter qui est at Gaming Vous avez dans la bannière et en commentaire, en description de cette vidéo le lien. je vous invite aussi à rejoindre le Discord FR de Rock où on peut échanger dessus. N'hésitez pas à me contacter euh, dessus sur ce Discord. Et pour finir euh, avec euh, l'annonce, vous me demandez souvent d'en faire et c'est en cours de préparation, l'annonce du premier live qui devrait avoir lieu normalement sur début décembre, soit pour un Osiris,